Este ano 2018 desde a CIGA estamos convencidos e convencidas da que, de que a negociación colectiva é o instrumento fundamental que temos o conxunto da clase traballadora galega para facer frente a toda a sorte de políticas neoliberais que, eh, con motivo da crise, se levan aplicando con dureza e que está a provocar un medre importante e da precariedade, mm, do esclavismo laboral e unha caída xeralizada dos salarios. Nese sentido, para nós, a negociación colectiva no ano 2018 eh, vai ser fundamental, vai ser unha ferramenta desde a cal abordar a recuperación dos dereitos que eh, desde, hai do, desde hai un ano, eh, desde a CIGA, estamos chamando a mobilización precisamente para recuperar os dereitos roubados eh, que, como dicíamos, como eh, razón de ser eh, na crise, pois se utilizan dunha forma moi agresiva. A reforma laboral, o desmantelamento da negociación colectiva, eh, o deterioro da, da propia situación da negociación colectiva, a consolidación dun marco da negociación donde a individualización das relacións laborais, donde a, descompos a descomposición da estrutura clase da negociación colectiva está levando precisamente a que eh, esa sobreexplotación da clase traballadora, a esa vulneración de dereitos eh, diarios se este producindo eh, dunha forma masiva e donde a precariedade na contratación sexa cada vez maior. Hai que lembrar que a reforma laboral eh, retrocedeu dunha forma importante e fixo retroceder eh, o, o conxunto dos dereitos eh, que en materia de xornada, que en condicións de traballo con carácter xeral eh, tiñamos nas empresas, neste momento pois, está en tela de xuicio. Ao mesmo tempo, todo o que ten a ver cos salarios eh, hai unha ruptura importante e de feito hai eh, bueno, pois unha consolidación eh, dunha realidade cada vez máis grave que é a que ten a ver cunha caída xeralizada dos salarios, cun empobrecimento da clase traballadora e coa aparición de novos sectores eh, precisamente representativos de que ter un traballo non significa sair da pobreza, senón é consolidar a pobreza laboral. Eh, frente a esta situación, mm, nos temos unha proposta de negociación colectiva para o ano 2018 eh, que ademais eh, aposta decididamente pola mobilización que aposta decididamente por eh, facer frente desde a conflictividade eh, na dinámica que na negociación colectiva é inevitable para poder recuperar os nosos dereitos. Eh, as forzas políticas con representación no Estado son incapaces de artellar maiorías necesarias para que eh, quede sin efecto toda a sorte eh, de leis que, tendo a reforma laboral como, digamos, a súa máis representativa lei, son incapaces de derogala, temos que ser nós e estamos convencidos e convencidas e o noso empeño estará en que sexa a negociación colectiva desde onde fagamos fronte para poder dar eh, esa eh, derogación ás eh, medidas eh, que permanentemente o goberno está a ditar eh, vinculadas coa reforma laboral. Para nós o marco galego das relacións laborais é un instrumento fundamental e vital para facer frente a toda esta situación que vemos a describir. Aposta en valor dos convenios sectoriais galegos, da dos convenios provinciais é nese sentido vital. E a, estampa que vemos nós a día de hoxe e despois de oito anos eh, inmersos nunha, fronte, nunha profunda crise, eh, os indicadores macroeconómicos eh, poden eh, dar eh, cifras eh, positivas, eh, tanto na evolución do Produto Interior Bruto como incluso eh, no que ten a ver coa ocupación, pero é certo que eh, a realidade de todo eso indica que que eh, hai un medre da desigualdade e da precariedade. A participación da poboación asalariada das rentas do traballo no produto interior bruto cada vez é menor, eh, precisamente a clase traballadora galega perde un 3,4% do produto interior bruto eh, galego desde o comezo da crise, mentres que as rentas do capital aumentan un 1,5% e eh, a súa eh, porcentaxe de presencia no produto interior bruto, por non falar de que eh, precisamente o sistema fiscal eh, está levando a que a presión fiscal teña aumentado sobre as rendas de traballo dunha forma directa no 2% e dunha forma eh, incalculável nos impostos directos que fai que, se que sexa máis deteriorado eh, o nivel eh, de poder adquisitivo dos salarios. Non? Se vamos a enquisa de poboación activa, vemos que o incremento da ocupación é do 2,3 no ano 2016, que respecto do ano anterior é quizáis maior, pero que precisamente este índice de ocupación que se dá en sectores paradigma da explotación laboral e, do, e das novas realidades de precariedade que existen no mundo do traballo, eh, precisamente temos como paradigma os falsos autónomos que teñen incrementado este colectivo nun 7,2 como vía de incorporarse ao mundo do traballo, eses falsos autónomos que son traballadores e traballadoras eh, por conta allea, que se lles obliga a convertirse en autónomos, son falsos autónomos, non precisamente para mellorar a súa calidade de vida, senón para deteriorar as súas condicións salariais e as súas condicións de traballo e para ser máis sumisos a hora de, eh, en fin, do que lle marquen as direccións das empresas. Entendemos que medra un prego precario, aumentan os traballadores pobres, que eh, apenas ingresan a metade do salario mínimo interprofesional, perdese poboación activa como consecuencia da crise e da migración, dai que teñamos 153.000 153 mozos e mozas eh, menos en Galiza desde que perdeu desde que empezou a crise, hai unha perda de ocupación ocupada e o número de empregos perdidos eh, desde que comezou a crise xa son de máis de 160.000 postos de traballo, hai unha perda de emprego importante entre a mocidade, entre os menores de 34 anos e a caída do emprego afectou a cerca de 150.000 persoas desta franxa de idade. No 2016 medra a taxa de temporalidade dunha forma brutal. O 13,6 da poboación ocupada está xa en, en modalidades de contratación a tempo parcial e o 35% dos contratos no último ano eh, e cada vez ocupan máis nas, nos incaritos son eh, precisamente eh, contratos que duran unha semana. Non? Os ingresos salariais tamén eh, dan a voz de alarma do que estamos a dicir e a confirmación do que denunciamos. O colectivo con ingresos brutos inferiores a metade do salario mínimo profesional foi eh, de 185.000 persoas que teñen os ingresos eh, medios de 1.862 euros ano eh, aumenta, por tanto, a desigualdade e o colectivo de traballadores que ingresan menos da metade do salario mínimo é do 18,1%, o colectivo que non alcanza ingresos anuais iguais ao salario mínimo é dun case 31% do total de Galiza e no ano 2016 eh, as mulleres ingresan o 78 o 77,8% do que ingresa un home, non? Por lo tanto, ante esta realidade, nos temos moi claro que o acordo que se chegou polo Partido Popular vergonzosamente con UGT, comisións e coa patronal eh, para o incremento do salario mínimo interprofesional para nós, desde logo, eh, non pode ter máis que críticas e a nosa oposición. Entendemos que o que se está é consolidando esta, esta realidade que vimos de describir, que a máis no caso galego afecta a maior medida, tendo en conta que os salarios en Galicia están un 15% por baixo da media do Estado. Estamos a falar que é un acordo de salario mínimo interprofesional que chega eh, o PP, UGT, Comisións e a Patronal que incumpre o acordo que hai en sede do Parlamento Español de que precisamente situaba en que no ano 2020 o salario mínimo interprofesional estivera en 950 euros. É coñecido que o acordo que se chega é que precisamente este ano 2018 falan de 300, 736 euros ano pero que até o 2020 non sería de 850, polo tanto estamos vendo como eh, fan eh, precisamente que no horizonte dos próximos anos se consolide este deterioro cada vez máis eh, salvaxe eh, dos salarios e do salario mínimo, interprofesional. Aínda por riba, a gravedade do acordo que se chega é que está condicionado a dous factores que eh, fai precisamente do noso punto de vista mm, tamén moi criticable o acordo que se chega. En primeiro lugar, estamos a falar de que se condiciona a que o produto interior bruto no Estado español sexa eh, en cifras superiores ao 2,5 do produto interior bruto e que o medre, lo tanto, este neses índices. E en segundo lugar, se está a falar de que haxa unha media de eh, 459.000 eh, novos cotizantes á Seguridade Social. Hai que recordar que eh, cada vez están aparecendo máis nas cifras do desemprego mensualmente, que eh, hai eh, moitos contratos que non teñen nada a ver coas altas na Seguridade Social. Hai unha disparidade enorme, o que é indicativo do que falábamos, que son que eh, se están a facer contratos que duran horas, que duran días, que duran semanas, polo tanto, eh, entendemos do noso punto de vista que eh, aceptar, estar de acordo, patar un salario mínimo nestas condicións, desde logo, que o que fai é eh, facer que a pobreza eh, vai a un aumento e se cronifique cada vez máis. Pero a gravedade está tamén do noso punto de vista en que eh, non está lonxe do 60% eh, do salario medio eh, que a Carta Social Europea e do que a CIGA levamos desde hai anos eh, demandando que o salario mínimo interprofesional medre nesas porcentaxes, porque estamos a falar que eh, precisamente o salario eh, mm, o 60% do salario mínimo interprofesional eh, deberá de situarse en 857 euros, entendémonos, atendendo que o salario mínimo ao salario e medio galego, o seu 60% levaría a que fora de inmediato e, e sin máis demora eh, o incremento do salario mínimo interprofesional a 857 euros, non desde logo aos 736 euros mensuais que se acordou para o próximo ano. Pero que a gravedade, xa por último, remato, que ten tamén eh, que se faga este acordo é que eh, desde o ano desde o ano 2004 xa co goberno do PSOE e de Zapatero se eh, a, eliminou o salario mínimo interprofesional como referencia absoluta para calquer tipo de prestacións públicas e para calquer tipo de axuda. Eh, foi sustituído polo IPREM, que é un indicador de renda que o que fai é deteriorar eh, moito máis as condicións de vida, o acceso a unhas rendas eh, públicas mínimas. Hai que recordar que o IPREN está no ano 2017 en 537,80 euros, logo de estar conxelado no ano 2010 hasta 2016 en 532 e que, polo tanto, eh, nos entendemos e dai que a nosa proposta vinculada ao salario mínimo interprofesional sexa a de que eh, se derogue toda a legislación vinculada ao IPREN e que, polo tanto, o salario mínimo interprofesional mm, recupere de novo eh, a súa referencia absoluta para todo tipo de prestacións e, polo tanto, tamén como indicador do salario eh, mínimo interprofesional a todos os efectos. Por tanto, a nosa proposta de que o salario mínimo interprofesional sexa de inmediato de 857 euros e de que desapareza o IPREN, entendemos que é o único acordo que nos valoraríamos como positivo. En todo caso, o acordo que chegou GT Comisións co goberno parece non sangrante. E aínda por riba, despois eh, de que eh, a CIGA fora eh, emprazada eh, por comunicación feita por parte do Ministerio en data do 18 de decembro, a que comuniquemos, eh, e así se nos remite desde o propio Ministerio, eh, desde, a, desde a propia Secretaría Xeral de Empleo, da Dirección Xeral de Empleo del, do Ministerio, se nos axunta para que acheguemos a nosa opinión, a nosas propostas, se nos fai esta petición de eh, solicitude o lunes do día 18 de decembro e coñecemos que o propio martes eh, día o propio martes, día 19, pois o GT Comisión e o Goberno chegan a un acordo, non? Que nin siquiera as formas respetanas a hora de chegar a acordos entendemos nos desta eh, gravedade e desde logo que provocan todo o noso rexeitamento. E a continuación paso a palabra ao compañeiro Xio xa para falar do que ten a ver coa nosa proposta de incremento salarial na negociación colectiva para o ano 2018 e outras cuestións vinculadas coa negociación colectiva. Mm, bueno, eh, engadindo os datos, igual eh, eh, eu vou facer unha foto actual a mes de novembro dos datos da negociación colectiva a media dos, dos convenios, a media de incremento salarial dos convenios a novembro en Galiza <clears throat> é do 1,5% que está dúas décimas por debaixo do IPC do Estado español e tres décimas por debaixo do IPC galego que está no 1,8 co cal incluso donde hai negociación os incrementos están por debaixo do que sube a nivel de, do nivel de vida e, e en concreto nós para este ano 2018 que ven entendendo a situación na que estamos eh, queremos lle dar un pulo a, a cuestión do, do incremento salarial e consideramos que os incrementos teñen que estar en redor, eh, alrededor do 3% eh, como norma xeral e eh, falando dunha cuantía eh, que consideramos que debía ser de uns 600 euros eh, anuais eh, brutos. Eh, entendemos que, que a centralización da negociación colectiva eh, fai que, que os traballadores non teñamos esa capacidade de, de, de negociar dende, dende aquí e que fai que o número de traballadores que están afectados por estes convenios eh, solo sexan a día de hoxe 176.000 cando en Galiza hai 800.000 asalariados. Co cal, as reformas do Partido Popular eh, do Partido Socialista con respecto á negociación colectiva eh, facendo prevalecer os eh, convenios estatais e de empresa eh, por, eh, por riba dos convenios de sector e autonómicos, pois está levando justamente a ese empobrecemento do que falaba Paulo de eses 300.000 traballadores galegos que cobran eh, que teñen incrementos brutos anuais por debaixo do salario mínimo interprofesional eh, a maiores disto en cuestións que teñen que ver co, cos incrementos salariais, tamén defendemos que, que a cláusula de garantía salarial debe ser un, algo irrenunciable nos nosos convenios e, e os datos volen a darnos a razón. A día de hoxe, só o 25% dos convenios teñen cláusula de garantía salarial que se engadimos a ese incremento do 1,5 significa que o 75% dos traballadores que se risen por un convenio salarial firmado aquí en Galiza van a ter incrementos eh, por debaixo do nivel de vida. Co cal é importante incidir en iso porque eh, realmente é o que afecta a maioría dos traballadores. Esta, este incremento do 4% do salario mínimo interprofesional afecta a un número moi pequeno de traballadores. En concreto, e, e aquí volvemos ao mesmo, eh, nós temos eh, tamén unha proposta nas negociación colectiva de intentar darlle un pulo aos convenios que teñen as patronais disoltas, que é outra das eh, cousas que, que sucederon a raíz da crisis, que moitas patronais ou ben porque, porque desapareceron ou ben porque de forma implícita eh, decidiron desaparecer porque lle favorecía escapar do marco galego e provincial e pasarse ao estatal, pois fan que moitos traballadores non teñan un convenio dende fai moitos, moitos anos e que sexan os, eses os que realmente pois, se teñen que resir polo salario mínimo e, e que non teñen eh, incrementos. Por tanto, é importante para nós a búsqueda de, de, eses, de eses convenios onde non hai representación empresarial. Eh, despois tamén son importantes eh, con respecto ao documento e son puntos que temos que ter eh, remarcar o control da xornada e a loita contra a desregulación da mesma e en, este, en concreto temos que, que falar da prohibición das duplas escalas salariais que, por exemplo, no sector da automoción dende o comezo da crise pois eh, se estendeu como a pólvora, empezou en Citroën e agora todas as empresas o teñen, donde os traballadores de nova entrada e os eventuais teñen salarios que moitas veces están o 40% por debaixo dos salarios da plantilla, co cal pois estamos eh, incidindo na pobreza, incluso dentro de empresas que teñen eh, uns marxes de beneficio e uns números que cada día medran máis, como por exemplo pode ser a, fábrica de PSA Citroën. Eh, en contratación tamén eh, falamos do control das ETTs e desa contratación eh, no que ten que haber coas súas condicións laborais e salariais e que en este caso nunca deben ser inferiores aos convenios do sector. Nos queremos facer unha defensa dos convenios do sector porque é onde realmente eh, a negociación colectiva é participada polos traballadores e onde realmente pois eh, se defenden con mellores garantías as condicións eh, dignas eh, nos convenios colectivos. Eh, tamén falamos da briga da, de a subrogación nos convenios e creo que é importante porque a, a cantidad de, de servicios externalizados por empresas principais está medrando exponencialmente no Estado español e debemos eh, controlar a subrogación para que eso non sexa motivo de de máis eh, precarización o, o, o, ter, eh, ou non ter esa capacidade de subrogar nos convenios pasarse a, a convenios de ámbito inferior eh, en este caso os estatais ou de empresa eh, tamén falamos do control do registro da xornada e como, como algo importante pois pois é unha maneira de, de de, de, face, de fraude nas horas eh, na fraude nas horas porque o, isto xuntado eh, misturado cos contratos a tempo parcial eso, eh, fai que moitos traballadores con contratos de dúas, tres ou catro horas traballen oito e como non hai registro de xornada pois realmente se está creando un fraude, unha fraude na contratación e a Seguridade Social e a Facenda moi grande E por último, eh, eh, tamén eh, queremos implicar, eh, eh, aplicar nos convenios colectivos eh, as quendas de fin de semana porque eh, eh, o número de o, a actividade dentro das empresas está medrando está medrando, o, así o, dan, o, o dicen os, os datos do PIB, e isto o que está conlevando é unha a maior eh, utilización das horas extraordinarias con un 14% de paro. Entendemos aquí que debemos pular por eh, xornadas, por quendas de fin de semana que deberían ocupar eh, sábados, domingos, festivos e incluso pontes que pudera haber nos convenios colectivos para que <clears throat> o colectivo de persoas que están desempregadas puderan ter unha opción ao traballo e eliminar as horas extras que entendemos que é algo vergoñento nun país coa tasa de paro que temos agora. En, en cuestión de contratación, aquí falamos do, do control total das restriccións dos contratos a tempo parcial, como falei antes, pola gran bolsa de fraude laboral que é, e tamén o aumento do número de fixos nas plantillas e o control da, eh, do, do, dos eventuais que tamén hai en elas, porque o, os números eh, o falan ben claro, o número de eventuais está medrando en todas as plantillas e entendemos que por mediación da, do control da, da eventualidade e, do, e, da súa, e da súa contratación e, aumento, e aumento do número de fixos pois podemos eh, incidir coa negociación colectiva en darlle máis eh, seguridade a, <clears throat> a, a, aos centros de traballo. E por último, eu sí que quería falar, e aquí é importante, que eh, aquí agora na negociación colectiva están chegando, eh, e a, a raíz de a estatalización, a centralización da mesma, están chegando novas formas de novas formas de explotación que se escapan do control da CIGA e entendemos que aquí temos que defendelas, denuncialas e que os medios de comunicación sexan conscientes de que existen porque a única maneira de darlle eh, pulo á negociación colectiva no sentido de poder aumentar as condicións dos traballadores é ir eliminando estas, eh, estas formas de explotación que agora mesmo eh, hai aquí. E, e falaba Pablo dos falsos autónomos e eu creo que debemos eh, eh, con, eh, facer control e denuncia do, do número excesivo de falsos autónomos que hai porque a Xunta e o, e o, e o Estado están eh, subvencionando e fomentando este tipo de contratación que se escapa do control sindical non, eh, quero recordar que teñen condicións do século XIX non se risen por ningún convenio colectivo non teñen dereito a baixa son traballadores que están absolutamente fora de, do que o, o mercado laboral como se di vulgarmente. E tamén falábamos de, das empresas multiservizos, que son eh, tamén empresas que teñen unhas condicións tamén eh, moi precarias, con traballadores contratados por 2, 3, 4 horas que, no, que traballan en calquer eh, tipo de sector sin ningún tipo, sin ningún, absolutamente sin ningún tipo de control e, e que están eh, medrando sobre todo eh, nas grandes empresas para facer eh, aos, aos traballos externalizados. Tamén falamos dos centros especiais de emprego, como que isto é como eh, ten a mesma condición dunha empresa multiservicios, pero entendemos aquí que é moito, é moito peor, porque eh, aquí o que se están empregando é a persoas discapacitadas que o sector ordinario receita e que por motivos da crisis pois é máis complicado que collan un traballo e, e utilizan as necesidades das persoas para que traballen en estes centros especiais de emprego con unhas condicións dunha empresa multiservicios, o sea, un, uns convenios de mínimos que se risan polos estatutos traballadores e, como, e polo salario mínimo interprofesional, empregándose das necesidades de persoas que teñen unhas necesidades a, pois, eh, complicadas. Despois tamén falamos dos, dos eh, convenios outsourcing das ETTs que as propias ETTs mirando como está o mercado laboral se están escapando da, da lei de ETTs do 94 e fan convenios propios de empresa volvemos outra vez igual eh, que se risen polas, polos estatutos traballadores e polo salario mínimo outra vez escapan dos convenios de sector que lles obriga a lei de ETTs a, a cumprir E por último, que isto afecta moito ao sur de Galiza, aos traballadores transnacionais, ás empresas, a maiores de todo o que estamos dicindo, utilizan traballadores e empresas de Portugal xa non só na lousa, sino na automoción, no, na pedra, na construción, que veñen a traballar aquí cobrando o salario mínimo interprofesional. E, E claro, isto todo é, fai, é o que fai que os números pois sexan, como dixo ben antes Pablo, pois o que son entonces, a parte de as medidas en negociación colectiva que temos que implementar nos convenios para aumentar as nosas condicións, temos que denunciar todo este número conglomerado de traballadores que están fora da negociación colectiva por a legislación vicente e por propiciada pola Xunta e polo Estado e que volvan o paraugas do que do importante que é a negociación colectiva. Nada máis.